and we gonna let it Dapat daw ni ko kagabong grup sa neta tapi rasa na maulan patundi sa neta femina ni kau kunjuk jatah tukang gulung kabel barang ikan juga selesai konser yo agak yes, Mopay kita. Nama ini iling pai. Bugam ni kumiling pai, lugar. Inspirou muita gente, tá inspirando ou sendo inspirado aqui no carnaval? Ay, dua, nyagun jawab niya, niya mga tiba sumaw, nakukakimbang, anjak niya maso, ingres, ang ginya sekolah, juga SD, gumaluluwas. Ikuno lukur, niya pitar, lubutak, lubutak. Ikuno, dang buatak ya? Ya gitu pinan deh maksud mau marah marah benar. Caranya mau marah gaji pak bulan mak luah mau. Oh no. Patrick, Patrick. Ya sombong. Kau banyak nembak mulai. Aduh now. Ya terima now. Baju ini mulai mau. <laughs>